人体的结构，这个腿是这样的角角度，你看到了吗？它等于是跟地面是斜着下来的一个角度，看到了吧？尤其是人的左腿，就是正架的腿。那你砍，你如果他妈横着砍的话，这个力一定会非常的难。你看，比如他砍，他砍，来来砍他，这个你你你轻点啊！你看你看他的感觉，来，你看他的感觉，最后他的脚往上滑了一下，再来一遍。哎，你看他往上稍微滑了一下，所以而且角度位置，你拿这个。 最最最最最最最最细的这个骨头，你得想办法练习的时候拿那个粗点的骨头去踢，好吧？然后你你做，你看你在这儿发力就行了，你在这儿往那边站，你在这儿发力就行了。然后你不需要从这儿就发力，你从这儿发力到那儿力就没了。所以你很往那边上步，斜着角度，通这样，你看，咚，这样，你看，你看我的腿到到那它是抖一下，我很轻，它这它是抖一下的，哦，你看它是抖一下的感觉。 哦，感觉，真的。哦，你看这种感觉，你看到这儿纹丝不动，就感觉不是一嘴巴扇上去的感觉，对吧？这是一闷棍一打，敲，翻晕了，没声音，晕了。嘣，你看这种感觉。哦，你看很轻。啊，力，你看力就是直接一定要跟它是一个九十度，你要看一下这个角度，好吧？来，左腿，一下左腿，找同伴。